Hello，大家好，我是王刚。今天我们受邀到澳门参加美食节，然后我们来挑战一下澳门塔，到上面去走一圈，看会不会脚软。要是不害怕的话，我有可能会去挑战一下从上面跳下去。走吧。这个灯塔好高啊！从这个上面蹦极跳下来是什么感觉啊？尝试一下吧。尝试一下。啊对。 这上面那个也是个海马。我耳朵都开始有点感觉了。我的妈呀！这里现在在澳门塔上面，看着下面，我怎么感觉头有点晕呢？不知道待会儿去蹦极有没有这个勇气啊？ 现在前面在准备跳，感觉是挺挺害怕的。这个今天好像我们排不上了，但是也可以在外面走一圈。 参加美食节之前呢，我们先来澳门这边找一家吃粥的地方。这家店它有很大的不同，就是比较小。他们这一个老板两代人做了六十年，我们今天来吃一下这个粥，肯定有一个不同的地方。老三有咩好食啊？啊，我哋最出名综合啦，里面好丰富噶，猪肠、肉丸、粉肠、猪肚、鱼片啊，保证你满意。请到坐低先，好好欢迎光临，欢迎光临。你是什么粥？ o k a n o s i r 好意思。这个粥看起来也不贵，也二十多块钱，因为它是澳门币，可能折算下来的话也就二十块的样子。但是这个地方比较小，这个在吴家围，据说啊，他们两代人做了六十年，不知道是什么什么原因，然后这里他一直没有扩大，这里只有一二三四五张桌子。我同你食啊，好有感情的。 大家都一見面啊，天南地北啊，誒，什麼都講啊，咁樣咯，係有種温情啦，啊，又有有揾到錢啦， <laughs> 主要係咁啦，因為咁樣嘅，我人咧心啊無欲無求，而家咧澳門街啲鋪租咧好貴嘅，伙計又較為難請，開開心心咪算咯，多啲錢都係一數字遊戲，嚇一生人，啊啲錢就唔可以帶上去天堂㗎嘛。 影影啦，我影得啦。嗱，我佢有佢需要點影，佢有冇影到夠？即係我我做嘢啦，冇我我集啦。後邊啊，後邊啊。我話二嘅咧。這個粥裡面有魚，有有有豬肚，還有豬肝，還有這個魚皮呢，它。 它是典型的那个粤菜做法，像顺顺德菜做法，上面有这个姜丝，下面这个鱼皮只是放了一点这个酱油，然后这我们点的这份叫做综合粥，那我们现在试一下，哇，很脆。 我四个半鍾，要钟啊！诶，十仔。稍等一陣，未到唔問我一問我。包我事喎。有冇？問我我個有冇？O K O K。好食啊！四個。K O L。幾多位啊？誒，今日咁样咧，而家社会咧，年青人咧，一定永远记住要脚踏实地，你唔好其他奢望。 踏踏實地咧就即係較為穩穩平平穩穩咯，又唔會話點樣失敗啊，又點樣有壓力咁咯。咁就主要就個人輕鬆啲咯，心情就或者會長壽啲咯，容顏都靚啲。 这里吃了面，然后下午去参加美食节，吃更多的美食。 大家介绍一个新朋友，他是澳门人，然后今天带我们去参加澳门第十八届美食节。你好，我叫齐哥，大家好。然后我们，我现在带你们去吃吧。好。 普通话不是太好了，对不起啊。说的很不错，说的不错。哈哎，您可以试一下，王源，这是蟹黄酱，然后你把它捞匀一下就可以了。是拌匀，拌一下，对对，拌一下。因为这个蟹酱真的很香，然后拌到这个饭里面，饭里面有香菇，有木耳，有椰菜。 广东人呢，就喜欢呢，在冬天的时候呢，吃什么饭？嗯，因为我自己喜欢吃香菇啊，有香菇啊，有菜啊，这个口感非常好。天气冷了嘛，就来比较暖胃。咸蛋黄粉都在里面，很鲜鲜味鲜。 誒龍蝦同埋生誒燒蠔啊，唔該，係係係，唔該，係。 这个虾的味道啊，就是龙虾的味道。它烤出来蒜蓉很香，但是我还是第一次见是放到铁板上面慢慢烧出来的这种味道。等下好好尝一下，非常期待，非常期待。 <laughs> 嗯，这个蒜蓉很香。 这样子，哇，这样就好哦。对，是这样子，从后面拉出来，来。嗯。特别香，有点烫。很新鲜，好吃。 关注西瓜视频美食作家王刚，这里总有一款属于你的菜。